人は皆誰しも広すぎる海を光も見えずに探し進むよ 같아요 潮の目荒れ狂う海をかき乱すよ波に頼って意見を求めてその道にすれば楽に感じるそれでも泥色濁る boca って喜ぶ